gelap tapi deh iya. <laughs> tak sempat sanggup baik banget ada iya, kan emang dibikin ala-ala taman gitu kan my God. <laughs>